很多朋友问我为什么以前教职业运动员但现在却教爱好者？我更正一下，我教的不是爱好者，我教的是爱好者的教练如何成为一名更优秀的教练。我以前是在昆仑决做培训基地的 CEO，同时做总教练，我教的是运动员，我要带他们去打比赛。现在我工作重心不一样了，我现在是教爱好者的教练如何做一名更优秀的教练。可能有人觉得啊，说这个教爱好者的教练的教练，你就感觉你不够牛逼啊，带运动员才有面子，因为现在没那么多比赛，也没有那么多的运动员，而且现在还是全民健。 身啊，国家都鼓励我们让大众的身体变得更好，这是最重要的。很多职业运动员也意识到了，其实我们培训现场呢，有三分之一或四分之一的人，他们以前都是运动员，他们都是退役下来跟我们来学习，教爱好者的这种方式，这种非常先进的娱乐性、趣味性的授课方式。希望同行们呢也给我们高抬贵手，不要继续攻击我们了，因为我们现在的首要任务就两件事儿，一个是做格斗的培训，还有一个是做格斗的装备，别的呢我们也没有办法给你证明什么了。也希望朋友们都可以支持。